Ouais, ouais, c'est ça. Ce que tu dis m'intéresse. Ouais, je suis prêt. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Allez, la partie longue et chante. Voilà. allez. Tu meurs. C'est bien moi parce que euh, savoir que, que je vais mettre une vidéo en ligne où il y aura tout tout mon combat contre Sans, ça me motive à parler. Ça c'est bien. Enfin, je sais pas si de toute façon j'aurais parlé, hein, mais bon. Euh, je sais pas, merde. Non, non, qu'est-ce que j'ai fait Ah, qu'est-ce que j'ai fait bon bah, bah laisse tomber hein. Tu me dis tout de suite si je fais chier de si je reste en bas. Voilà hein. bah, du coup je suis, en train... obligé d'en prendre un autre. Oh. Ah, un euh, fight. Voilà. Oh là. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah ouais, ça m'en fait. Il y encore un autre. Oh. Oh. Bah allez. Hein. Ça bug. Ça bug. Ça bug. Ça bug moins. Ça bug moins. Mais ça bug un peu. Mais ça bug moins. Ok. Ça ne bug plus il me reste plus que ça. Donc, euh, je prends un héros et je me casse. Bam, batch. Ah Bah, le steak apparaissait il attaque spéciale, là, donc je sais. Euh, euh, Ok, tu prends les nouilles. Non Pourquoi j'ai pris maintenant alors Ah J'ai fait que de la merde. Ah, j'ai fait que de la merde. Ah, ah, j'ai fait que de la merde. Ah, j'ai fait que de la merde. Ah, c'est pas bon. Ah, ça sent pas bon. Ah, ça sent pas bon, j'ai fait que de la merde. Oh. Ah bah oui, ah bah je t'ai battu. Oh, oh oui. Tu m'as tué 64 fois environ, mais je t'ai battu. Voilà. Ah merde, j'ai pas eu j'ai pas lu le texte. Voilà, ah bah attendez, je lis le premier truc qu'il a dit, c'est... Ok, euh, cette fois on y est. C'est le moment de lancer mon attaque spéciale. C'est bon Pas de regret T'attends pas à grand chose, hein. J'esquive toutes tes attaques. Ah, attention, c'était... Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Ok, j'arrête. Parce que je les côté ça le fait pas. Euh... Ah, putain, t'es où T'es où, du con Du con, euh... Ouais. Euh, non, non, ouais, c'est bien ça. C'est littéralement rien du tout, cette attaque. Et c'est tout ce que ce sera, d'ailleurs. Eh, eh, eh. T'as pigé Je sais bien que je peux pas te battre. Durant l'un de tes tours, tu me tueras, tout simplement. Du coup, euh, j'ai décidé que ce ne serait plus jamais ton tour. À partir de maintenant, ce sera mon tour jusqu'à ce que tu abandonnes. Même si ça signifie qu'on est coincé ici pour l'éternité. Capiche Yes. Je suis capiche. moi, j'attendrai. Et j'esquive ton tour. Hmm. Euh, oh et eh, tu vas finir. Ouais, enfin, j'ai pas fait le reste parce que c'est pas trop important. Tu sais, tu vas. Euh, tu, tu vas finir par quitter. Non, je ne quitterai pas. J'attendrai. Bon, Bing, bing, bing, bing, bing. Bon. Euh, euh, tu sais, les comme toi sont du genre déterminé, euh, déterminés, pas vrai mm, Tu es du genre à ne jamais hein Même s'il n'y a absolument aucun bénéfice de tout ça. Ce qui est Tu vas juste finir par te lasser ici. Alors juste euh, abandonne. Euh, juste parce que tu peux, tu vas le faire. Et waouh, bref. J'attendrai ici jusqu'au bout du monde. J'attendrai ici. J'attends tu vas finir par te... Oui, tu me l'as dit. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ta détermination, et eh ben c'est euh, ta gueule. J'attendrai ici jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du temps. J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai pour toujours. Parce que je t'ai battu. Ah putain, j'ai quand même presque mis une heure hein, pour une nouvelle journée. J'ai bien fait de m'entraîner sur Bad Time Simulator. Moi, on n'y serait jamais arrivé. Parce que moi, j'ai un clavier de merde. Je... Bah oui, parce que regarde, tu n'aurais pas pu me dire que cette touche-là, cette touche-là, ils n'auraient pas pu faire la taille de. La, une taille normale, quoi. Elles font. Elles, ce sont des demi-touches, des demi-touches, des moitiés de touches. Et ça ne s'y s'endort, voilà. Voilà, ils ronflent ils ronflent il ronflent voilà, ils il comme un con. Tu sais quoi, moi je vais t'attaquer, et ouais, voilà. Parce que je le peux. Je vais t'attaquer parce que je pousse. On, ne peut pas le pousser de l'autre côté, non. En haut, non. Ok, c'était pour savoir. Je te pousse, je te pousse, je te pousse alors que je n'ai qu'un seul, qu'un seul point de vie. Et ouais, j'avais beau m'être fou, allez. Euh, aller dans, dans Acte, on peut pas l'épargner. <laughs> On peut pas lui dire, et réveille-toi, que ça dose. <laughs> euh, ben, euh fight. tu pensais vraiment que j'allais... C'est pas moi qui a attaqué. Bon. Alors c'est comme ça que ça se finit. Dis-toi que je ne t'aurais pas prévenu. Bon. Je vais chez Rilby, moi. Gridby, c'est euh, le... Dis-toi que... Je, Oui, dis-toi que je t'aurais pas prévenu. Oui, oui, j'ai sauté des textes. Bon. Je vais chez, je vais moi. Gridby, c'est le bar qu'on n'a pas vu, du coup, puisque je suis nul en anglais et que, du coup, j'avais eu la fin de faire la traduction. Enfin, j'avais pas encore fait de traduction aussi. Papyrus, je te ramène quelque chose Je suis passé niveau au 20. Voilà.